Bu Weki Bad boy Halo guys Wih anjing Guys anjing di OWW Oh Ih aneh sih anjing jadi anjing siap goblok kok aing mah kan sama rekon anjing nah aing nanti anjing mana mana Chan chân này mình ngã đi rồi chứ saya langsung main bunuh doi sarapan nih mayatnya di mana ki pastinya goblok ini di mana bumi pastinya kira itu chứ từ đó chứ sẽ đâu có thấy Nói cái barang yang anjing met stiker. Dong kayak mana di grup di prom. Oh iya ta. Kabur kabur kabur mana kabur? Iya lo nutur euy. Nah, bro mah kemana yang bebarengan lo jembat. Mana lagi? Elektrik. ya manja aing ih anjing jangan terang ada mayat boy boy pura-pura ada mayat boy ke di mana kan lainnya di lah di mana Betul sih, pastor hijau itu sama, Rena. Ya, kiri lah, Pak. Mejo. Mejo. Alah, khawatir goblok di fitnah. Oke. Eh, Oh, kena Saya saya menang. Ya udah, pot aja. ribut nah itu ki Ini Balat mana ya anjing saha? Anjing dari sian menang. Ih, sama ya dibayar <laughs> Hah? Iji. <laughs> tadi gua lihat ya guna awas apa Oke. Di mana tadi teh elektrik kan Yeah. <laughs>